Ssebo, salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullah. Oli otya? Nze tuli nnyabo, muli mutya? Nze tuli. Nnyabo. Bane, ka nsoke mpisewo aka... Wikilifu, nsoke mpisewo akalango. Mm. Omwami ono, mm. soko tubuleko amannya go nga sinayisaawo ah, kalango. Amannya gange, bampita Abdul Karim Ategeka. Ah, ndi mwami musuubuzi, ndi eno mu downtown. Era tuli, mm. ndi musajja musuubuzi nnyabo. Mm. osuubula biki in particular ah, ebintu byetusuubula tusuubula ebintu bingi nnyo tusuubula ebintu ebiri ku fashon tusuubula zijampa enkofiira eh, ebintu bingi nnyo ne jeans era omuntu yenna yenna bw'aba azze wano ewaffe tasobola kubulwa kyasobola kufuna mm. omwami ono nno eyanyambaza ku womens day abantu baali nobambuuza obwambalo nabugjawo obwombu bwanyumira bwantuulamu ndi munene nnyo naye eh, bwantuulamu eh, mashala nekirala eh. tewali saizi gyetutalina saizi zonna tubaawo nazo kubanga era naawe weesikamukko noogaala naafunawo ebintuuka mm. naye nga alhamdulillah bw'oba nga mm. wasiima nga abantu baasiima mm. awo kirungi nnyo tutandike ku kitandika otandika ddi okusuubula era idea eyo ogifuna ddi mutwe gwo okusuubula natandika emyaka giyitiddeko emabega okusuubula kubanga wano kunabugabo mumazeeko ebbanga ddene mm. naye ng'ate obusuubuzi sigamba natandikira mu ngoye mm. eh, waliwo ba anko baffe abatuleeta okuva mu kyalo ne bagamba tujje tukole ffenna bo baali basuubulangatto mm. naye idiya y'engoye era gyali mikwano era yebandaga nti nno jangu tukolewate nange nekinkolera hmm. enyo olwo otandika na sente mmeka oba bwe baali bakuwa id eyo walinawo akasente kamekathand ah, sente by then kubanga wayiseewo emyaka giringa mu kumi n'etaano hmm. eh, bwe natandika osuubula naye okusuubula satandika na sente nyingi era okusuubula tekitegeeza muntu kuba na kapito nga munene hmm. eh, okusuubula natandika nedola zaalinga enkumi ssatu okugenda e china dola enkumi ssatu zemeka ezawano taata kwere ku muntu wa bulijjo agenda okulaba dola enkumi ssatu ziba ssente si nnyingi by then emyaka nga kumi n'etaano emabega dola yali egulanga lukumi mu lusanvu awo nekitegeeza olukumi lwa dola lubeeramu miliyoni kumi na musanvu mm. naye kati ssente zanaabukamukko mm. kati dola enkumi ssatu ziba ziddukira ddala kumpi ziba zigoba mu miliyoni nga kumi plus mm. naye nga by then sente zaali zikyalina valu nga yamaanyi mm. we natandikira okusuubula era natandika n'akasente ako nentandika mpolampola mm. omuntu ali eyo ng'awulidde ku kintu kusuubula kirina engeri gyekiwaawaaza amatu n'alowooza nti wetaaga bba na buwumbi miliyoni kikumi miliyoni bibiri bisatu ah, eyo mindset ebankyamu nnyo ekintu kye bagamba okusuubula tekitegeeza muntu kuba na capital nnene okay. ate obusuubuzi buli muntu yenna yina waali aba ali mu busuubuzi mm. era ne mu butale wabeerayo abantu ng'ayina capital wa mitwalo ng'abiri aba tali mu busuubuzi e, kati obusuubuzi tebutegeeza nti nno muntu kuba kubeera na capital nga munene nnyo eh, mm. e, sente zonna zonna osobola otandikirawo n'otandikirawo obusuubuzi kubanga abantu abasinga era bamalamu nnyo abavubuka amaanyi kubanga bwajja naalaba nga nina bizinesi gyenkola abaamanyi tinno sente zenkozesa nnyingi nnyo naye nga si bwe nti bwe natandika mm. omuntu atandika mpolampola najja nga yeezimba mm. era abantu abasinga asobola okujja nagamba akarimu ah, mbadde njagala ompe ku magezi tukoze tutya mbadde njagala atandika busuubuzi nzije na sente mmeka era sobola kugamba sente nnyingi Eh, sente zonna zonna z'oba nazo osobola otandika n'otandika obusuubuzi nyawe ok ogenze n'otubuulira nti waliwo omuntu eyakukonectinga hmm. tukitwale nti omuntu nga nayingira bulungi mu kusuubula alina okubeera ne likeji oba omuntu amuyambako era nakikoonako bayihe waliwo abajja ne bankyalirako wano hmm. eh, nakikoonako nnyo abavubuka bonna bonna gye babeera batambulira mukole ennyo emikwano mufune emikwano omanyi bw'oba n'omukwano gusobola okugattako Mm. ate tewali tewali muntu atuukiridde mu buli kimu era buli muntu aba ne weakness ye aline buli muntu aba ayina ne waasingirako munne mm. naye kyebayita emikwano kisobola okwongerako era nange kamwa kwogera ogenda okusuubula tebaali baŋŋanda ni gyali mikwano ate n'otuuka gy'otuuse ate era n'ofunayo ddala emikwano era nze nkiremerako nnyo abavubuka munoonye emikwano gibagattako sikufuna ate muntu nga talina kyakugattako hmm. ennyawo aba emirimu egimu omuntu bw'agiraba ng'ogw'obusuubuzi aba asuubira nannyini bizinensi oba agenda hmm. obikolamu hmm. wa myaka ataano nkaaga nsanvu kinaana lwaki omulimu gw'obusuubuzi bagutunula nnyo ku bantu abakuza emyaka ah, nedda oba gwe pasipekitivu yo ku nsonga eyo ereeta anedda ah, nze mu ndowooza yange nganze ate nze kye bayita obusuubuzi yali badde muntu ng'akyayina amaanyi kyebayita obusuubuzi obukolera ddala niye omuntu akuliridde mu myaka kubanga kankwa ekyokulabirako emyaka nga emyaka nga musanvu emabega hmm. amazima amatuufu twali twewuba nnyo ku nnyonyi nga buli mwezi omuntu abeera ku nnyonyi n'agenda n'asuubula naye hmm. bwojyogenda ngaokulirira mu myaka kituka ekiseera ennyonyi n'ogamba ennyonyi njikooye kubanga omuntu bw'abanga ali mu myaka ataano hmm. myaka ana mu etaano awulira ddala ng'ennyonyi aba agikooye kati mm. ebiseera ebituufu ebyokusuubula okoleere ebbanga lye ery'omu maaso bwe buvubuka mm. era omuntu mu buvubuka oba olina amaanyi oba risiki tozitya naye bweoba okuliridde mu myaka oba otya risiki kati ekyokulabirako obusubuzi nze bwenkola nsobola okuba ngenze china nendaba empale nempale nga yonna ejjudde damage naye omuntu bw'abanga akuliridde mu myaka bw'alaba eyo empale amazima amatuufu tasobola teekamu sente ze mhm. era ajja gamba zino sente zange nziteekamu ntya ngula empale erimu ebituli naye ate bwogireeta wano bwekiri madamu bwekiri omuntu nga muvubuka totya risk ate omanya ekitambula mm. kati ngenze china sanzeyo empale yonna ejjudde zidamage mm. niye omusajja bwampitako nanga mutabani eyo naye ogenda gitwala era neyeesika singa omuntu aba talina connections mm. akola atya okutandika osuubula anyway kijja kukutawanyamu mm. kubanga connection era okyogeddeko ku waliyo nomunaffe era yagamba hmm. nti mm. nno gundi anyimye connection <laughs> nga bweokyogeddeko <laughs> egamba akayimba ka bigainawo okaagala nnyo eh, connection, connection ne... yafuuka connection katuukeedda connection tewali asobola kuwa connection eh. ataliyo connection gwe kenyini gwe ino zinonya mm. eh connection gwe ino okulemerako mm. nononya connection nye bogati na atenze nkuwe connection tojja tula watenku nonya oba tuli fenna mm, ndoza eh, mpabudde mu bulunja sina gwe mpala mpi oba nina gwe era temu kwotinga mubi bana mawulire mbamanyi ah. <laughs> eh, sina gwe nkoze oh, nenga ah, nedda omanyi kyebayita connection kintu kigazi mm. naye buli muntu akitegeera ku lulwe mm. naye tosobola kujja noŋŋamba nkuwe connection anedda mm. gwe kenyini olina okusituka era ojje oŋŋambe okikola otya mm. nowe situka onoonye connections zo okay. Eh, fenna fennenebaviremu ah, ddala tewali ajja kuwa connection gwe kenyini olina ozinoma mm. e, ye oh. ndowooza oh. yange okay. stability ya china eri etya abamu ababeerayo bagamba obusosoze bungi tosobola kukolerayo bizinesi nayebeera ngaeragikako nga mm, wano mm. tosobola kubayo na mikwano tosobola kukolerayo kiri kitya ah, china china nsi nnungi nnyo ate nsi nnene naye nga nsi nnungi si nnungi nsi nnungi nsi nnungi enewe nze kyemmanyi ngaendowooza yange Ani wadde sikutegedde eh, mpulidde ensi. Ah, ah, Nemuuza ensi oba si nnungi. Ah, ensi nnungi nnyo. Nemubeeramu ebibi mm, n'ebirungi. Eh, kubanga Abachina kati era Afrika yonna yonna otwaliza wamu mm. era yonna yonna yaddukira mu China. Ensi yonna yaddukira mu China. Kubanga we wali ebintu nga bya ssente ensaamusaamu naye nga Abachina balina obulungi n'obubi. Mm. Waliyo Abachina ababi waliyo n'Abachina abalungi. era kyekimu ne bodda wano ewaka ewaffe mm. waliyo bannayuganda ababi n'abalungi eh, kati ensi ya china nnene buli kyonna kyonna kyowulira ng'oyagala mu bulamu bwo oyagala osuubula kubanga tugezezzaako ensi nnyingi keba thailand twagendayo ne tusuubula kebeere hongokongo tugenzeeyo kebeere ttaki yonna tugezezzaako ne tugenda ne tusuubulayo naye nga kifundikira era kiggwa era china Eh, buli kintu kyonna kyonna kiggwera china naye nga abachina bo bakwegendereza nnyo mm. tulina bannaffe bafiiriddwa nnyo ssente ate mwene embeera mwe tubadde ne covid kubanga boda zonna zonna baali baziggala nga tewali nnyonyi zigenda mu china era mm. abantu abasinga bafiirwa nnyo ssente ng'omuchina omuweereza ssente n'akuweereza ebintu mm. naye ng'ogenda otutuuka ebintu byakuweereza nga si biwasabye ate nga tokyasobola kubizzaayo kati era bwe tuddayo emabega kyemba dde ndi mugezaako okunyonyola noonya emikwano kuba kati nze bwe mbanga ndi wano ndi mukusuubula emirimu nga ndi mukukola emirimu gyange wano naye nkolagana n'abachina eri ne tukola emirimu naye we mbanga ndi mukukola emirimu nfiiringa nga ali mu china kubanga nakolayo emikwano egiriyo mm. nga tasobola kunvaamu tasobola kumpa bintu bikyamu naye nga ensi ya china nungi nnyo era obusuubuzi bwonna buli eyo nyabo obusuubuzi bwonna ogambye gyebuli gyebuli bwonna ebintu byokusuubula waliwo omuntu naatekamu sente ngaayagala kyamangu mm. bisinesi zonna zibeeramu loses ne mm. profits mm. singa omuntu ajja nekimusala entandikwa nebeera mbi kati waliwo nekirala kankiyiseewo omanyi ekintu kikulu nnyo tewali muntu gwojja sanga ngaali bulungi ngaayimiridde mu mirimu mm. ajja kulaga background ya myaka kumi mm. era obugagga bwonna oliba omulaba ngaayimiridde ali mu bugagga bwateredde mm. era bwogenda n'omunyonyerezaako aba akoleredde ngaemyaka kumi emabega kati bwojja n'ogamba njagala kagwirawo maidi mhm. osobola obutakafuna ekintu kyonna kyonna osooka kizimba mpola mubeera mu challenges nyingi osobola leeta ebintu ne batabigula awe nyini abantu babulire ekarimu fashion store eno gyetulaba mm. ogizimbidde empaya yeno gizimbidde ebbanga ki ah, ebbanga ddene nnyo kubanga kati wano mu fashion nga mwendi kati ndi mu myaka nga kumi n'etaano mm. nga ndi mu fashion naye si bwe nti bwe natandika mm. kubanga bodde emabega akatale kaffe kano kaali kagazi ffe twaletanga ebintu nga tuguza bakongo nga tuguza n'abanyarwanda nga bajja ne batugulako ebintu abanakenya ne ogenda ozimba mpola nogaanye kati wetandika oleeta ebintu ebirungi tebasobola bigula yeah. kubanga echina waliyo ebintu byonna buli kika kyakintu kyonna gyekiri echina mm. naye tugenda ne tulondayo ebintu ebiri class kati neŋŋenda nenvaayo mpola neŋŋamba abakongo bano nedda abanyarwanda sijja baleetera nnyo bintu mm. kandeetere bannayuganda kubanga nanoonya klassi y'abantu mu uganda muno mulimu abantu abaagala ebintu nga birungi mm. e, kati nange nalondamu klassi y'abantu ne bwoleeta empale n'ogigenya emitwalo etaano nga jajigula oli kyafa ayagala kintu nga kirungi amale era akomewo abamu balina mentality nti ebintu ebiva e china ddala biri duplicate ekyo kikyamu ate kifu hmm. endowooza egivira eddala mu bantu akatale ke china kagazi ate kijja kwewunyisa n'abamerika nabo ebintu byo biva china hmm. ekyo era njagalo kye bonna mwenna e, akatale ka amerika factory za amerika zonna zonna ziri mu china kubanga ekisookera ddala abachina bangi china waliyo chip labor kati n'abangereza bonna ensi za europe zonna zisuubula china naye kati okugamba nti nno ekintu ekiva echina kifuna edda okugjako nze kyemmanyi ku muchina omuchina tagoba ssente Hmm. Eh, buli kintu kyonna kyeweetaaga oba oyagala kwalite nga yawansi omuchina tagobawajjidde wakwasiza omuchina tagoba ssente naye nga akatalebalio bakimanye nti bei yaabwe yebaweesa ebintu byebayita duplicate sinti eriyewava ebiri dupu era ne bwojja wano mu uganda nakatale kaffe wano mu kampala hmm. kano akatale kaffe kalimu ebintu bingi hmm. mulimu ebintu nga bya sente entono ekyokulabirako nga jampa zetutunda osootambula nosanga jampa nga yamitwalo ebiri ebiri kitundu naye ngaojja jambalamu omulundi gumu yonna yona ekunjubuke mm. naye nze nja kukugamba ezo sowa zireeta kubanga tusubula china era nzirabayo gyeziri ne sowa gireeta nenjiteeka mu dduuka lyange kubanga ffe tuzimba brand mba njagala nkuwa ekintu nenkya okomewo ennyabo birungi ki byofunyemu obusuubuzi buno obusuubuzi ebirungi byenfunyeemu bingi sola bimalayo mm-hmm. naye ekisookera ddala nfunyeemu emikwano omanye kikulu nnyo kikulu nnyo eh, nfunyeemu emikwano kubanga era nkiremerako munoonye emikwano emirungi mm. obusuubuzi buno bufunyeemu nnyo emikwano ate ne mbufunamu connectioni mm-hmm. ne tuddayo wali eh, era naawe buli mulimu gwo gwonna gwonna gwokola nnoonya <laughs> connection yesebo enonya eh, connection nange mm. nfuniddemu connection aye nenfuniramu n'ebirungi bingi n'emikwano mm. n'ebirala alhamdulillah mm. nebaza mungu ekyokulya nkifuna ekyo kikulu nnyo wadde nga siina byabugagga biri awo naye nga nebaza mungu alhamdulillah abaana bafunaku okulya nange ntambula hmm. enyabo oky byakusoomooza ki hmm. byosanze n'ogamba bannange kino kyali kinzize ne mu busuubuzi ah, ebyokusoomooza biwa bingi nnyo omanyi okukola emirimu si myangu hmm. eh, ebyokusoomooza biwa byenfunyemu bingi tufuniramu abantu abakyamu abajja naye neyefuula mukwano gwo naye nga si mukwano gwo fake people oli n'omulabira ddala nga kungulu alina kifaananyi kirala ate munda mu mutima ng'alina kirala mm, eh, netufuna n'ofuna ne challenges nyingi nnyo bibeererayo eh, ddala ate eno wansi omanyi obusiraamu mm. bwayogera nnyo ku bitale omanyi wano wetuli tuli mu butale mm. era abasinga bagaa ah, bali bakolera mu zakeedi naye nga kikyamu eh, zino akeedi nabyo bitale ah, zina akeedi biba bitale bitale bitya buno obutale mhm. buno obutale akeedi zonna zino mu busiraamu obusiraamu engeri gye busomesaamu kano kooli mu katale akatale abasinga bagamba kali mu senti bali ku ddembe siwino ah, ah, buno bwonna bwonna butale mm. ebyokusomozebwa bibamu bingi kubanga buno obutale bwe tubeeramu fenna fenna endowooza ze tulina zanjawulo tetusobola kuba na ndowooza nga zezimu mm. ate tukola emirimu gyegimu mm. challenges ezo ziberamu naye weebaza mungu nosigala ngaotambula zo tezibula munyawo Mm. abavubuka beganya nnyo emirimu ne mm. beesaasira mm. muvubuka osanga omuvubuka omunyirivu mashaallah naawe onyirira oli muvubuka munyirivu nagamba ndaba batanga netisa omugugu munve kenya oba netisa omugugu nve nairobi nva south africa nva china obagamba ki mu kaseera kano oli ayagala kwekuba masimaati ah, nedda tewali muntu ajja kukuwa kyabwerere nkulayirira ne bwe baba naabatutwala tewali ajja kuwa kyabwerere mm. era nkubiriza nnyo abavubuka eh, tebageza kweganya mulimu emirimu gyonna gyonna abavubuka balina okgikola mm. kikwewunyisa fe bwe tuba tugenze nga ngenze china n'omugugu nsi oguteekane ku mutwe akagugu nkateeka ku mutwe mm. nentambula kubanga mba ndi mukusuubula ate ne bwobeera otya ne bwobeera simaati tewali ajja kuteera mmere ku mmeeza era kyetaaga okolere ddala emirimu okole zihaso zo abowaka bafunaako okulya hmm. naye bwoddawo nti nno nja kuba simaati banandaba batya nga nkoze bwe nti tebajja kusasulira bbiru zo eh, nkubiriza nnyo abavubuka mukole nnyo ate muyige n'okukoppa ate hmm. mwebuuze nako omanyi kati naye nga bwenkulaba nga oyambadde oli bulungi manshaallah era ngamba okikola otya <laughs> <laughs> eh, okubye nnyo ah, sikubye nnyo ngamba <laughs> okikola otya eh, kati ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu ng'alina kyakusingako omwebuuzaako nedda naawe olina kyosingako eh. era nange kamwa kwogera waliwo byonsingako ate hmm. waliwo byomanyi naye ngaekisinga kyenkusinga nti ndi mukyala oli mukyala waliwo n'ebirala hmm. nendowooza mindset osobola okuba ne mindset yo nga si yemu neyange eh. osobola okumpa bulamu nonaa bwe tukola bwetu ne bwetuti hmm. tujja kufuna mukiri eh, kati abantu abasinga banafuya nnyo bannaabwe lwa kintu ekyo eh, naye nga mu nsi muno tewali ateetaagisa buli muntu yenna yeetaagisa ate olina kyoyongerako ku banno kati bwe mba nkufunye nfuba nnyo neŋŋamba nkugjeeko ki sikubba ssente naye amagezi mhm. onzimbyeko kyo mhm. nyongeddeko njogerayo kati olina okwebeerera olina okwebeereramu wekiri ebwero yo batugamba abavubuka mugendayo naye ne hmm. muddako mu birimu emirala abavubuka abamu balemera nayo ne bafumbirwa ne bakola ki ne hmm. eh, badda mu bulamu bwokwesanyusa ebwero eh, yo echina waliyo tubuleko obulamu bwa china ah, waliyo abakyala bano abeeyita banneekolera gyabwe ah, abo abakyala banneekolera gyabwe bali buli wamu mm, nayo gyebali eyo era bo gyebali eh. bangi eh, gyebali bangi bonna tewali omanye ensi we yatuuka yayonooneka nnyo mm. era nga bwe tuli mu kisibo kino mm. abantu balina nnyo okwenenya mm-hmm. tewali atuukiridde fenna tutambulira mu nsobi eh, tewali ali 100 perfect taliiyo naye tulina kwenenya nnyo ensi ya china nnungi nnyo era ebyobusuubuzi bingi naye era nayo olina okwegendereza mm. kubanga waliyo abantu abamawanga ag'enjawulo abantu abava mu zi west africa babiriyo bakolerayo emirimu gyabwe balinyo mu drugs balinyo mubiragalalagala kati omanyi bwogendanga mu nsi nga bwe bakukwata kati ensi ya china bwe bakukwata n'enjayi kabakalabba mm. kati kikulaga bwogeza n'oyingiza enjayi mu china n'oyingirirayo ddala nayo oba oli mu ssente kubanga bwe bakukwata kaba kalabba mm. kati bw'olwana neeyingira oba oli mu ssente mm. kati abavubuka abasinga baddamu ebyo mm. ne bakwatagana abantu abali mu zi west africa ne bakuba zipulaani eddagala balituteyo batya yenjaye mm. naye we bakukwata kiba kibi kubanga nzijukira waliwo ekyatuukawo era nange kyankwatako nnyo twali tutuuse mu china bayun airport nga tuvudde mu nnyonyi ffenna tutambula olwo tugende batukoneremu tuyingire mu china omanyi abachina waliwo abantu ababeera ku kisaawe nga basoma obwongo bw'abantu kati omuvubuka kirabika bamusoma omanyi omuntu alina ekikyamu tasobola mm. kubulwa yeah. era alabikirawo mm. kati echina waliwo wootuuka mm. omuchina ye n'alonda bulonzi n'agamba gwe nnyabo jangu wali ddawali kati bodda wali ku bbali baba bagenda kuteeka mu kasikaana kamashini mm. nga bagala kulaba oba olina ebiragala by'otadde mu lubuto twali tutambula ne bayimiriza omuvubuka yali mu nigeria ne bamugamba dda wali ku bbali omuvubuka nadda ku bbali ne bamuteeka mu mashini esikaani nga mu lubuto kati omuvubuka yagenda ova mu mashini nga baalabye edda ebiri mu lubuto lwe nye mwalimu njayiyako kei niye omuvubuka bwe yava mu mashini bamubikirawo ekigoye ekiddugavu awo kiraga tagenda kuddamu kulabika omuvubuka yakaaba amaziga nga mangi ekigoye kyonna kye bamwambazizza ne kijjula amaziga ne bamuteekako n'ebijegere wansi mm. kati kiraga tagenda kuddamu kulabika kati bwe nayingira mu china banne abaali mu china munda omwo mu gwanzu bakumirawo olumbe <laughs> tagenda kuddamu kulabika Mm. bakumirawo olumi naye agamba munaffe akoze eki agenze kati mwezi ensi mubeeramu emikwano era bwegiti emikyamu mm. naye bwogendanga mu nsi bwezityo era olina okumanyawo okuma mm. kubanga nze omuchina ne bwankuba oluyi nga ndi muchina sobola ddumuddiza kubanga ensi si yange bulungi nnyo naye kubanga era kiva waggulu naye bweobeera nga oli muchina oba ogenze mu nsi z'amawanga wadde nga si nsi ya china bw'oba oli mugwira olina okukakkanira ddala wansi kubanga bannaffe babuziza ssente nye badda mu kulwanagana n'abachina eh, yenyabo wekityo bwe kiri hmm, hmm. bwekityo bwe kiri hmm. kaka tuddeko ku byobusiraamu echina eh, eh, ewaliyo okuddini obuisiraamu yanyikira nnyo mu bantu eyo echina eddiini y'obusiraamu gyeri naye singazi nnyo echina abachina bo by the way abachina tebakkiririzana mu katonda kikwewuunyisa mm. omanyi omuchina muntu wakwegendereza nnyo omanyi ovanga nnyo ku muntu atamanyi katonda asobola okukola ekintu kyonna ekikyamu kati era bwogeza n'okola olutalo mu china oba omuchina mufunye obutakkaanya naye nkulayirira amagezi gempa abantu mu nsi ya china tambula mpola yogera, yogera kitono ekikwatako kyokola kubanga omuchaina tamanyi katonda omanyi omuntu atalina ddiini mumutima asobola okukola ekintu ekikyamu mm. abachaina batambula n'ebiso asobola kikuyisaamu kati yeye embeera mwetutambulira mm. e, eh, china eddiini ey'obusiraamu gyeri naye nga singazi mm. naye nga ate abasuubulayo bo bayitirivu nnyo abasiraamu omanyi eyo nyonyi obusiraamu bwasomesa nnyo ekintu kye bayita obusuubuzi era nkulayira ennyonyi ebegenda e china pasentage abasinga okubeera ku nnyonyi okwo babeera basiraamu mm. era abasuubuzi bonna bolaba nga bali mu bitale basuubula solaati ya zuhuri bwetuuka ngulaba kumpi bonna abaddugavu nga batudde bali mu kusaala bagenda kusaala kati abasuubuzi abasinga okugenda e china bava mu west africa omu bonna abasinga baba basiraamu hmm. kubanga waliwo ekyantuukako lumu nekinjagaza nnyo eddiini y'obusiraamu era neŋŋamba alhamdulillah mungu njagala ankuumire mu ddiini y'obusiraamu ate atuuke okunzujjulula era nga ndi musiraamu obusiraamu bugazi nnyo ate bulungi obusiraamu bulungi hmm. eh, twali tugenda kusuubula wayiseewo emyaka nga munaana emabega omanyi by then twali tukozesa nnyo ennyonyi ya ethiopia kati twali mu kisiibo naye ne nsiba kafutaali kange neŋaawe n'atuuka addis abiba wenjosugulukkira kubanga ethiopia tutuukayo saawa nga 12 ez'olweggulu then ne tuddamu ne tuboarding ogenda eggwanzu saawa nga 3 ez'ekiro kati abantu bonna bonna abasinga bwe baba nga bagenda ethiopia oba tugenda suubula china buli muntu yenna aleeta emmere ye kati mwe nayingira mu muzikiti gwa ethiopia ku kisaawe kwennyini nga mulimu abasiraamu bangi naye nga bava mu nsi ez'enjawulo naye buli muntu ng'aleesa emmere gyajje mu nsi ye mm. fenna ne twegatta wamu ne tutuula ne tufuuka ekintu eki nze naleeta kapiraawo kange era nzijukira nakagula na ku uhuru ne bampa kapiraawo n'akacapati ne ngaa bwe naatuuka adisabiba njasibuluka nze nange ne nzijayo kapiraawo kange ne nkateekaawo eyavudde senego naleeta kapiraawo yavudde emali kati ne tuteekawo emmere nga yanjawulo ne imagini buli nsi yonna kumpi erese futaali tumutaddeawo nkulayira nditutandika osubulukka naye nga ndyakappirawo kange oli nampa ne keyajje e senego oli nampa keyajje e guinea bisawo kati n'olabira ddala nga obusiraamu kintu kikwatagana ate bwe mutuuka awantu mubeera ekintu kimu mm. bwe twamala okusibulukka ffenna ekirala era ekya ekyankwatako ennyo ne kinjagaza nnyo obusiraamu ennyo omusajja yali ava mu mali omanyi ensi ya mali ejuddemu abasiraamu bangi mm. omusajja yali ayina akawoowo nga kawunya bulungi nnyo mm. naye lwe twamala okusaala n'agenda nga buli ku musiraamu akamuyisaamu mu nkwawa naga njagala owulire we kawunya naye nkakuwadde lwa bwagazi mm. era nakyo nekinkwatako nnyo nekiraga obusiraamu engeri gye bulagamu obumu mm. kubanga omusajja twali tetumumanyi naye nga kawo kayina kabbeeyi naye nga ayagala buli musiraamu amuli okumpi mm. abe nga akawulira we kawunya mm. enyabo obusiraamu tuli mu kisiibo enyabo ah, manange simanyi mhm. obusuubuzi buno nammwe muferebwa oba mulimu abafere obufere buli buli wamu mm. era tewali watali bufere mu busuubuzi era abafere babeeramu naye era omuntu wabeera mufere mungu tasobola kuwa baraka mu mirimu mm. gyo era obufere bubi nnyo waliwo abakikwatayo omwaka neguwera ebiesatda era mm. bujja kuca ku maca era mungu abisike byonna tabisiseemu abaana bo bajja kubisasulira omanyi abantu abasinga bakola bannaabwe ebintu ebikyamu naye n'agamba tewali kijja kuntuukako kamukole hmm. ekikyamu tewali kijja kuntuukako hmm. naye n'ezadde lyozadde lisobola obisasulira ebintu ebikyamu byoba okoze kati hmm. ate fe obusuubuzi tulina kwegendereza nnyo bwobanga olina nnyo imaani mu mutima kubanga waliwo abantu abajja n'akusaba ekintu kino ate n'omusibira kirala mu basuubuzi waliwo ababikola olina akugamba mpa saizi asatu mu bbiri n'omuwa asatu n'atuuka ewaka nga temutuuka mulinaanakuwala naye nkulayira tajja kudda nze mba njagala nnyo kasitoma najja ku dduuka ne mukolako bulungi era n'amala nadda era abasuubuzi abamu babaamu nye sijja kugamba oli oba oli naye tebibulamu babafeera batya mmwe ngaabasuubuzi abasuubuzi otufeera tutya nga tuli china oba abantu abajja wano tufeera wana abantu abantu batufeera nnyo kubanga kati omuntu asoo okuba essimu n'agamba <laughs> mbadde njagala ondeetera ebintu era ndi mu kifo gundi ogenda otuukayo n'owereza omwana ng'osiba episi zo nga kkumi oli ng'ali ku booda n'agamba mugamba jje bw'anajja sente njazimuwa oli agenda otuuka ku booda mu kifo ky'omuwa sente n'agisimbula n'adduka era wano omuntu osobola okuggyayo empale n'oziteeka kawunta wabeerawo abantu abatambula nga babbi ng'alina ekisawo wansi n'abiteekamu n'agenda nabyo hmm. naye era emmaali enzibe teyala kubanga oli gobbyeko ekintu tojja mumusuula oba tolina buyinza busobola mukkakkanya naye okugjako omungu yekka y'abaamanyi hmm. osiiba alhamdulillah <laughs> nsiba nnyabo mm. ye ngombuuziza ekibuuzo mm. <laughs> nsiibira ddala nnyabonsiiba omusiraamu omusuubuzi alina kweyisa atya musawumu omusiraamu omusuubuzi alina kweyisa bulungi mm. alina n'okuddiza abatalina uh, kale omukwano gulina okudda mu bantu kubanga mu bizimbe byaffe wano wetukolera tulina emizikiti waggulu wetusaalira mm. tuba n'abantu betusiibulula mm. naye nkulayirira embeera mwe basiibulukira olumu teba nnungi abantu baba bangi olumu ekyokulya nga kitono mm. era nkubiriza nnyo abasuubuzi bannanga abasiraamu musiibulula abantu abantu abali mu bwetaavu bangi atayina kubanga kikwewunyisa abantu abasiibulukira ku mizikiti abamu bw'aba asiibulukuse eyo yeddaako atajja kuddamu kusiibulukuka mm. e, eh, kati waaba alidde kukyaliddeko ekyo tajja kuddamu kulya masikini mm. tajja kuddamu mm. e, kati niye olumu era embeera mwe basiibulukira tebannungi naye musibulule abantu mu bizimbe kuzaako eddi zaffe we tuli kusibulula talina yekka oba nayina nga ayagadde osiibulukirayo nedda ate obusiraamu ate kikwewuunyisa era abantu abasibukira ku mizikiti waggulu abamu tebaba na basiraamu bajja nga si basiraamu niye olumu nga bali mu bwetaavu naye tusoba mugamba gwe fuluma mm. eh, era batuula ne balya naye mubeeramu abatali basiraamu eh, mubeeramu pasentegi nene abamu tebaba basiraamu naye olumu ngaembeera yaganye nga bakozesa chanse ekisibo nga bwe kizze ku muzikiti wali bawaayo ku mmere abaana abamu bava ne ku street one n'ayambuka waggulu n'agenda n'afuna ekyokulya naye tebajja mugoba Hmm. obusiraamu mm. kutegeeza mukwano nakugaba mm. yenyabo kiki ekintu ekyali kikoleddwa nekikwatako ngaomusiraamu mm. akikolebwa enewe ekyali kikoleddwa kitya nga gwe omusiraamu waliwo ekintu kyobeereyo nolaba ngaomusiraamu nogamba banaekintu e, kino waliwo ekintu ekyankwatako ennyo waliwo omukyala yali muyimbi bamuyita evelyn lagu mm. omukyala si musiraamu kati kikwewuunyisa sigamba omuntu bwoba musiraamu olina kuyamba musiraamu ekyo kikyamu mm. obwoba musiraamu ngaolina imaani buli muntu yenna yenna newabanga si musiraamu olina omuyamba omukyalo oyo kale kyankwatako nnyo embeera mwe yali atambulira mm. eh, nekinkwatako nnyo neŋŋamba nange nina omuyamba kukatono kennina mm. era nasanyuka nnyo bwe yajja wano nanambulako era nasanyuka nnyo najja wano nembaako bye namuwa wadde saamuwa bingi hmm. ye namuwa kyenajja ku ntobo y'omutima gwange ate hmm. n'asanyuka nnyo n'ndaga nnyo n'omukwano hmm. n'amala era n'ankubira n'essimu eh, kyankwatako nnyo nensanyuka nnyo omuntu olina okuyamba ne bwaba simusiraamu era bwe kiri omuntu ne waaba simusiraamu olina omuyamba ne waaba ayambadde atya kati n'ekirala olaba ekizibu kino mwe tuli omuzikiti ogwo ogulaba nnyumba ya mungu Mm. era tewali muntu alina buyinza bugoba muntu mumasikiti mm. era ogwo omuzikiti nyumba ya katonda mm. ate kati mwene embeera mwetuli tuli mu kisiibo abantu bonna bonna bagenda mu mizikiti nyusa osanga omuvubuka ngaasibye dreds ze mm-hmm. toyina mugoba muzikiti awo mudde amatu toyina mugoba muzikiti era ayina kudda asaale kubanga era kikwewunyisa newoba wayenze saba niwoba wabbye saba mm. niwoba wakoze eki kyonna kyonna genda osinze mungu mm. eh, niwoba wakoze eki oba wakoze eki obatebalina bagobobati balinabalina biviiri byabo era nabyo okubisalako tanga ebeera solution ebeera solution naye bw'oba omugambye n'agaana mm. tojja mukuba eh, kubanga muntu mukulu yeesalirawo osoomuwa ekirungi ekikirimu nogamba bweoziggyako ojja kulabika bulungi nyo mm. abazire seeko muleke kijatuka mm. ekiseera era amale abijjeko nga mungu ayagala okay, ogenze noyogera ku chiv ndago mm. bwewamuvayo no, bwewamuyamba mm. wafunayo embeera yonna yonna oba waliwo eyakugira lwaki owadde atali musiraamu obaki mm. mm. anedda tewali n'omu yakiŋŋamba mm. kubanga omuntu amanyi obusiraamu mm. ye era aba abumanyi era mm. agamba oyo omwana ekintu kyeyakoze oba oyo omwami ekintu kyeyakoze kirungi ate nze amasimu ge nasinga ofuna ate gaali ganeebaza buneebaza olwomutima gwe nakola omuyamba oyo omukyala eh, era amasimu gonna agajja mm. gaali gaamba gaali ganeebaza mm. enyabu waddamuko nomufolowingako ap eh, naddamuko nemufolowinga ap mm. eh, era kituka ekiseera nemukubira kasimu naŋamba embeera gyendimu eribweti kale ebimu temusobola bitegeera naye ngaolumu twogera hmm. eh, sigamba nti nno buli lwoba oyambye omuntu odde mu kamera kamera ziveeyo bano bajje balabe olumu omuntu osobola okuyamba nga kamera teziriiwo hmm. era yeyembeera mwe tutambulira nyabonedda n'abalala bangi betuyamba hmm. baba bangi naye abamu temusobola tegeera eh, kubanga si buli gwemba nyambye kamera ziveeyo naye nga bangi abayimbi be tutambula nabo mu mbeera nnyingi tuyambagana nnyo mu bintu bingi oli ajja n'akwebuuza kino njagala kukola bwenti kubanga era abayimbi balina branchs zaabwe ze batambula nazo mm. najja naŋŋaa njagala onkolere kino nakino mm. era ne tuyambagana mu bintu bingi oli nakkubira essimu nga alina challenge mwayita era ne mutuula naye mm. tono nnyo briefly ali mu fashionista wesangibwa wa ekola biki mm. karim fashion store tusangibwa downtown omanyi mwattu eno downtown wali abantu abatajjayo nnyo butale bwaffe buno mm-hmm. esangibwa downtown era mm. bwenjogera downtown abamu beesika mm. downtown ate kiriwa esangibwa downtown ku nabukera plaza tuli ku level 2 shop number h15 tuli eno mu nsonda waggulu wetusangibwa omuntu yenayena atwagala wetusangibwa tutunda engoye tulina buli kika kyangoye zonna sigamba tutunda z'abasajja bokka hmm. kubanga tuba nejjampa n'abakyala bazambala n'abaami ne bazambala tuba n'ebintu ebyenjawulo nkulayirira bwojja owa ecarim fashion store tosobola kubulwawo kyofuna hmm. era mwenna tubakubiriza tulina qualite ennungi tulina ebintu bya plain omanyi ensi gyegenda ekiwuka hmm. abantu abasinga bagenda bakowa okwambala amannya ga brandi nga louis vuitton gucci kati abantu abasinga bakola brants zaabwe kati tuleeta ebintu bya plain abavubuka ne bagenda ne bateekako eh, brants zaabwe tuba n'ebintu bya plain oba olinayo bathday eyo mm. era jampa tuba naze za plain mm. ne bateekako ekifaananyi kyo abavubuka baba ne machines eyo mm. eh, byonna tuba nabyo ebintu bya plain n'ebitali bya plain era twaniriza buli muntu yenna byebyo nyabo tweyanza